freestyle number Yo. two. Progress freestyle number two. Ah. Escribiendo estoy sentado en un sofá, ey Con mi hermano y las horas de un va. ah. Si no te gustan mil letras a chuparle El culo otro cantante, Derry pero elegante Quedaste estancado en la barra del boulevard Así que búscate una vida y deja de gritar Y de dar tantos problemas que me tienes que tirar A ti se tira la olla cuando tengas que brillar Hasta el go, Bro yo soy duro como go. Yo, estás sentado en el parque para fumarte otro porro no seas tan chupapollas que a la próxima me corro Y tu cara de coro con una canción sin coro no con cada bolo Cada vez que un mongolo yo lo tumbo como bolo Yo soy duro, sueno gordo y de flow te quedas corto Antes éramos un combo y ahora voy mejor yo solo Y ahora tengo más Y no hablo de cash Yo soy como Flash gano en velocidad Todo yo lo hice con tan solo un objetivo Sabéis que vuestro miedo con mis ojos lo percibo Y derribo, multiplico, a cenizas os Me sumo por 10 y el resto es tan solo un mito Me limito, no me quito, escucho solo sus gritos Que me dicen no te mates, que tan solo eres un niño Pero duro hasta aguantarlo, ya no puedo ni pensarlo Lo que es felicidad, como siempre me lo cargo Y es inevitable para este crío salvable Una persona enferma que ha pesado en desangrarse, desgarrarse en medio quitarse Cuando su corazón se ha parado hasta ahogarse Y me oculté Y ahí esperé Sin nada que hacer Solo quería ver.